Such a nice dress. Oh, very nice. You the round our institution is very grateful to you for having you in our today's function. Now our students are presenting him cards and badges. Ladies and gentlemen, in a round of applause, killed in front of their siblings. Trains carrying refugees between the two new nations arrived full of corpses. The passengers had been killed by mobs and robbed. Today we celebrate freedom. Thanks to those who came before, those brave men who fought and died in each and every war. خود ہی پیش کر اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اور آگ سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا تاریخ کے اور آگ سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا میرا گریٹ پرسنالٹی عظمت ڈاکٹر ہے اکبال صاحب اور آج ان کو سنیں گے I believe to after the session lecture of doctor صاحب Inshallah, we will be able to create future leader of Pakistan. So thank you so much once again, all of you, for few words, for the Danish management, for all the leaders who are working for the new generations. वहीं से निकलेगा ए मेरे वतन की मिट्टी मुझे मेरिया अगर مجھے ایڑیاں رگڑنے دے اے میرے وطن کی مٹی مجھے یہیں ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ دار اسکول حاصل پور سے ہی نکلے جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک ہو جس میں ایک وقت میں چاروں موسم موجود ہوں جہاں پہاڑوں پر برف کی چادر ہو اور صحرا میں لو چل رہی ہو جہاں سمندر ہو بہت خوبصورت اور لہراتے کھیت ہوں دنیا میں ایسے ملک بالکل نہیں ہے اس جیسی معدنیات کہیں نہیں ہے اس جیسا کاٹن کا ریشہ کہیں نہیں ہے اس اس جیسے امرود اس جیسا کنو اس جیسی گندم اس جیسی کپاس کہیں پیدا نہیں ہوتی اس جیسے سرجیکل انسٹرومنٹ کہیں نہیں بنتے اس اس جیسی ٹیکسٹائل انڈسٹری دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے اس جیسی کہیں نہیں ہیں اس کا ایریا جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے اس کا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے صرف پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے ساتھ میچ کرنے لگ جائیں اور انشاءاللہ جب میں اور آپ میچ کریں گے تو دنیا کو دنیا کا کوئی ملک پاکستان کو ہرا نہیں سکتا بہت بہت شکریہ